Hindi sa akin to. <laughs> Yari ka. Kay baka kay baka kay Miel yan. Si Miel ang naka netherite. Thank talaga yung boots ko. <laughs> Nakakaiyak. Wow! Sana all sa kayamanan. Oh, netherite. Ako, ako. Gusto ko. Gusto ko. Yay! Gusto mo invade ko ba yung bahay? Yay! Gusto mo invite ko bahay mo? Kuya, sa Ito. Wait lang, nag-iisa. Isan ka na? Kapit bahay, nasan ka na? Dito ang kapit bahay. Yan. mo na yan. Ito ah! Hindi! Yung boots ko muna! Yung boots ko! Alam mo na, boots lang ang aking kaligayahan. Tao po. Recess na, recess na. Ow! Labot kami, aso ako! <laughs> patigilin yan. Hindi ko alam paano <laughs> patigilin yan. Gusto rin ka muna. Asan ka na? Asan ka na? Asan na? Ito, ito, ito, ito, ito, ito. Ayan na, nakasit na. and the right. Ay, boots ko muna, gold. Wala! Ano? <gasps> Yun na lang yung natitira kong buwan, ah, natitira kong Pupunta lang ako sa farm mo. <laughs> Hindi na kami nakasok. Pinampas <laughs> mo eh. Ano yung inan ni Kuya, ano? So, ayun. Hi, say, oh my gosh. Naka-online ako nun. No? Kanina kakala ko nagbabago. Nakikita ko, oh my gosh. Oh my gosh, I can't believe it. Ang skin ko. Same kami. <laughs> Guys, hindi talaga makapuniwala kanina sa nakikita ko. Akala ko nag naglalag or nagbabag yung application kasi nakikita ko yung sarili ko. Nakikita ko yung sarili ko. As in, nakaharap siya sa akin. Tapos, bila ko siya nakita na, oh my gosh, kampo ka ako. Asan siya? Wait lang. Where are you? Ayun, yun. Yun to, guys. Oh my gosh. First time nangyari sa akin to. <laughs> oh my gosh. I can't believe it. And then, tinanong ko siya kung saan yun ako yung skin ko. Naalala ko, binibigyan pala ako. Kasi nakakas naman is yung skin ko. Ay, salamat sa pagboto. Ay, salamat sa pagboto. What? so, walang... Ano to? Ay, sorry. Naman lang laman. Ngayon, nagbotohan kami sa amin. Magiging mayor. Ito ang kanyang panukala. Isa eh, sa aking mga plano ay pagandahin ng shopping district. Which mean ito. Yan to, puro box na. Puro box ng shop. Ano to? Lalagyan ko to ng isang ng kalsada na papunta sa iba't ibang shop. At mga mag-uutos, uutusan ko ang mga kapulisan na patayin ang mga Boston mobs na makikita nito sa daan. Lahat naman? <gasps> Char. Kahit naging mayor ako, di ko pa napababayaan ng aking barangay. Pababain ko ang tax. Oh my gosh, bakit may tax? <laughs> Okay? Ang tax na binigay is 1 1 diamond. Mas tataasan ko yung sweldo. Uy. Pataas ng sweldo. Sana all. ng kapulisan. At maglalagay ako ng community pantry para sa lahat ng mga tao. At namimigay tayo ng iba't ibang ayuda. Hindi lang diamonds pati na rin items ng iyong hihi. Pwede kayo sa akin lumapit kung meron kayong problema. At kung may isusumbong kayo, tawag lang kayo sa mga kapulisan. Ito, next. Kay Ag Agam. Ay, ah, hindi ka na magalit. Ang capital letter lahat. Kung iboboto niyo ako, hindi kayo magsisisi dahil napanggandahin ko ang crafter pH at ibaban ko <laughs> ang mga panira dito sa crafter pH. At kung ako ang magiging mayor, mas lalong papagandahin ko ang shopping district. Dahil ang shopping district ang pinaka-importante dito, ang paninda. At lalong magpapagan ano magpapatayo ako ng police station para sa mga karap karapat dapat na pulis at bibigyan ng seldo Ano ang hihintay boto? Ano pang hinintay? but Oh, ah, taray! Boto. Ay, yung gala mga SA! <laughs> Sino to? Ano side din nagtumakbo? Sino to? Manan. Wow. White. Banjo for the win. Ako, ang aking plano sa server na to, sa crafter PH ay lahat ng mamayan ay hindi maghihirap. Oo! Dahil lahat, dahil bawat isa bibigyan ng trabaho. Anong trabaho naman yun? Ang lahat na ay magkakaroon ng kaniyang shopping district dito. Lahat ay mura ang bilihin at walang halong pandaraya or sa maikling salita, walang ganap na S-word. Ano yung S-word? Chap. Magag mag magaganap na S-word. Shop word? Bacho. Di ko hahadlangan ang posisyon na to. Ay, nahangad ang posisyon na to upang gamitin sa masamang bagay. Nagamitin ko ang posisyon ito sa tama at malinis na pumarahan. Nasa inyo ang desisyon kung ako ang iyong pipiliin bagkus. Wow! Bagkus, ibibigay ko ang aking buong oras sa pamayanan. Haba, taray, alalim. Ay, sorry. Dore na to, ito, at sisiguraduhin ko na matutupad ang lahat ng aking pinangako. Hanggat matapos ang posisyon ko bilang alkalde wow, ng So, all your dreams will become true. Wow! Oh, may pa ganun-ganun pa. Ano to? Nachos. Anyway, be better. Uh, Jay-Z. Jay-Z. Ang pogi. <laughs> ang pogi ko. Pag ako ang naging mayor, lagi kayo may ayuda kada buwan. Month. Boto for me. Ay, ah, boto, vote me for mayor. Salamat. Pag ako naging mayor, papagandahin ko rin ang server. Love you all mag ako naging mayor, may free wi sa lahat na nag-aaral. <laughs> Subscribe to to gaming. Hit hit 1k. Pag nag-subscribe kayo, bibigyan ko kayo ng magandang content. Ano magandang content? Nabalik na ba yung skin ko? Hindi pa rin!